Lembaga hubungan kekerabatan atau keluarga pada masyarakat modern, keturunan, stratifikasi sosialnya bersifat keadaan ekonomi. Misi, Neng, ini di mana ya? Oh, Bapak lurus, lalu belok kiri ke pertigaan, lurus. Dewi, kamu kenapa? Lucy udah dibilangin jangan Lu jangan malam. gitu dong. Dia tuh yang bego udah beberapa pertanyaan agar saya bisa melanjutkan kasus kamu. Kapan dan di mana insiden itu terjadi? Hmm? Kamu ingat berapa orang? Kamu selama kejadian merasa nyaman gak? Maksud lo apa nanya yang gitu? Lu pikir dia mau, dia senang. Jika anak ibu nggak bisa jawab, kita nggak bisa proses kasus ini di waktu kami juga banyak hal lain pak yang harus diurusin ya apa ya dek saat kamu siap aja mama bakal selalu di sini enak kan? <laughs> Hahaha. <laughs> Dulu aku juga sama seperti kamu. Saat itu tahun 98. Ibu menelponku untuk segera pulang dari kampus. Saat itu rame banget. Aku ditangkap sama bertahun-tahun sulit bagiku untuk kembali hidup normal. Tapi untungnya banyak yang mendukungku. Tiga tahun lalu, aku berhasil meraih gelar masterku dalam psikologi. Pagi Dewi. Dewi? Aku harus Apapun itu, kami akan selalu mendukungmu Dewi. Dewi nggak sembuh-sembuh ya? Mau mati aja. Anak kita kok bisa kayak gini sih? Saya nggak pantas jadi ibu. Saya nggak guna. Apa? Kita lupakan saja ya. Ha ha ha ha! Dewi, kamu beneran udah yakin? Iya, Ma. Aku yakin. Aku percaya dengan keputusanmu, Dewi. Kamu sudah siap? Siap. Kamu jangan panik. Jawabnya yang teliti. Pelan-pelan aja. Jangan buru-buru. Iya, iya, Ma. Aku ngerti kok. Maaf papa ya Dewi. Aku sekarang lebih kuat kok pak. Makasih banyak Kak Nina. Kamu adalah wanita yang kuat. Aku yakin kamu pasti bisa.